kitegeeza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu wakkalira nassaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nkyo okugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious kulensonga nti gwanga tulomba mu katonda tuinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obuwera 111112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinzira ku online medias uganda Thank you. omulungi atulaba ku online medias uganda abali ku fresh media uganda eya muganda wange oyo ali ku kamera senoga kalimu senoga yeddira fumbe mbanirizaako ate mu episode y'omulundi guno ogwolwaleero ndi nomu ndi ne pulezidenti akagambo ako ko nansonyiwa nja kwogera paka 2 26 koyagale kogane si mu bubi bwa parliament ngolichusa eh eh njaka chusa nera njasigera ngamba president wange paka roli fuga amukuru <laughs> gwendi nayo nakola lero ah ye honorable president political analyst jakana Sulaiman naduli uh, ah, mutabani uh, ah, alhaji mm. eh, naduli Abdul. Ah. Onako lalero uh, ah, tuina ensonga nyingi nyo ze tuze okumulungula. Yes. Chovola tutindize mm. olugendo ne tuvayo naje tuvudde okuba nti tujja okuba nti tukusinkagana. Ah, mm. Ensonga ezitulese onako lalero Ah, uh, honale bonyagala okubuuza. Mm. Ebyofuze bya Uganda enaku zino. Mm. Biri mu bibiina. Mm. Era okuva mu mwaka gwa 2005. Yes. netula president Museveni yagamba nti kati mwabe bibina kati mbawadde go ahead oli wadde mbo bokole kibina kyo bakiti kibwe kiti ne bakiti mwecho netula bibina bingi ah ebipya bivuddeyo n'ebikadde era era bikola ki era weebiri mu kino tulaba obanga buli mwaka oba waliwo oba ebibiina ebijja kubanga oyinza okulaba nti ono eyatandikawo ekibiina atuse eri maaso akisuddewo ate agenze mu kyomulala waliwo omukulu gwe nalaye bamuyita uh, john kennedy chams yes. yavudde mu kibiina ki ate nagenda ate nagenda uh, neyegata ku besigi ku mugundu gwa besigi mm. omugundu ogwo omupya gwe baguyita peoples front for transition eh. eh. mm. bo saini yaabwe bagamba bagaba red card eringa red card kugoba president Museveni mbuyinza mpulira mubino kyejagala okubuuza muhonalebo dale okwegatta ku bibiina kuyina kuyina kyamaanyi kyekikola okujja omukulembeze aliwo kati mbuyinza oba tekiyina nkwaniriza nate ku online medias uganda ku youtube channel eno tugende mu maaso honalebo bana online media uganda medias uganda mm. amanya nze jakanasoma nadduli mutabani w'olutabaalo mm. mutabani w'owekitiibwa ekitanga nzaala aji abdul nadduli mm. era nga tusinziza mu bulemeezi mm. abalya nnaka ndi muzikulu wa kijje bubiro kyaggwe mm. kale mu kyo nti neddira mpeewo akabbiro kayozi mm. ate bw'oyanjudde bwana kigozi owefumbe muzzukulu wa gunju eh. nemmanya nti enju tulimuemu eh. abendaya nakalaama mm. kale mukyo sinnamanya nti nanyini muzindalo mugwira waawa ah, nanyini muzindalo mm. ye musajja wakobe ye mutumba eh. bazzukulu bannamwama wewaawo kale mukyo njagala mm. okubaaniriza banna online medias uganda mm. nti ndi musanyufu okujja mu maaso gammwe ebbanga lyonna ate era obutakoowa hmm. kuwansiganya kwa birowoozo okutali mu kukyuka beebale kunjagala hmm. bweyita battigi <laughs> bweyita baki nali mu kalulu kaffe eyo hmm. akenakaseke central bwe nali nvuganya n'owekitiibwa alimayanja sebunya olwaero ye mp aliko nemba tegeeza nti abaffe okumpa akalulu kammwe nga temuntegedde mba mukoze ensobi kituufu naye mbulamu bwange sijja kweguya kalulu kogwata ntegedde kukampa ako kaleke eh. bayibuli etugambye nti ekitale kimu ekyobwojo bubiri ekiteme ku lw'obutuukirivu n'obutali butuukirivu hmm. nzize wano nga ndi kitale kimu ekyobwojo bumeka neewazisa bakulembeze bannanga abali gye bali hmm. ng'entegeera yaabwe ebagamba etya nti mutabani wa nadduli enkuwagira hmm. oba oli weero si wano oba oli ku airaka ekikaaki noga nti bwanaaba awangudde nze ngaoweero si wano nja ttunda ekibanja kimu bantu mukaaga ne bwoba gwe okwata ekipande kyange nja kukuggalira misana kyekitala kimu ekyobwojo bubiri mm. nabwo kityo nkwewazisa okukeera enkyango gidde ku kyennyume n'oga nti nanga zza okuvuganya oba okwesimbawo obwongo bwawe bwe butobe butegeera saagala opimira empagi mu kibira era nabeebaza okuba nti weba tebantegeera hmm. kyakola ekkubo ddene kubanga kristo weba tebamutegeera abayudaaya ne bamukomerera tekyategeeza nti byajja nabo byali bikyamu era byali bibi nange tokugwa kwange tekyategeeza nti nali mukyamu hmm, okitegedde hmm. ate nawangula nze ndi bbali eyawangula oyo gwensoose okumenya anima yanja sebunya mm. owa nopu mm. kale mukyo mukubiriza okussaayo ebirowoozo by'abantu okubiteeka mu nkola mm. n'okutundira ku ebyo byaliwo nga byetaaga okukozebwa kubanga tekinneetagisa kuddayo bw'aba akoze bulungi Mm. kubanga twagala buweereza so si bibiina ebitukulembera kale mukyo nabagaza emirembe gya katonda emirungi okusinza mm. ku ebinaateekebwa mu ddiiro osobole okutambula mm. n'okumanya obuufu bwaffe n'okwebirowoozo kwaffe obutali bwakkomeredde bukomawa gw'okutegeera n'okugezaako okugaziya n'okuluŋŋamyakwo lulunyi lwa Bible lwentera batirawo nti wange udane eribika ku bigambo sina kabonero ku kitabo kubanga okusira kyenkumi kiba kinatera okutuuka wajja kubaawo okuddiŋŋana embyo n'okumanya kuli eyo ngeri okuddiŋŋana embyo kubaali bategeeza hmm. ono okuwa birowoozo n'oli n'abyanukula ono hmm. n'awandiika ekitabo ono n'akiddamu hmm. okibaite okuddiŋŋana embiro okumanya mwe kusinzira okweyongera kyekuliko olwaleero tugize kuwa birowoozo mm. abasigadde nammwe mugatteeka ebyammwe eryo lyeggwanga etaga kubanga obutegevu tebuba bwomu tebuba bwomu mm. katonda bankuumire ah. ndowooza mumutegedde alina akagambo kagambye akala mutabani wolutabaalo nako nkayize mm. mutabani wolutabaalo ah, jakana sulaimani nadduli ah, honarebo ensonga nyenjagala tutandikireko yensonga yebibiina ddala olaba okwegatta kw'ebibiina kuno kulina kyamaanyi nnyo kyekugenda okwongerako oba nti adp yegase nejema uh, anti yegase ne nup hmm. besige hmm. teyakomawo kwesimbawo hmm. mu mwaka naye twagenza okuvaayo nga bamutaddewo okuba nti yakulira yekiamaani eh, eh, oba yakulira ekibiina kya peoples front for, for, for transition mu kino kyetwebuuza kinayambako oba tekiyambeko kusiguukulula nakyemalira oluvannyuma lw'omwaka gw193 mm. ennaku z'omwezi nga 14 mm. march mm. nkakasa nti ye yali entonokeze y'omuzungu mu ggwanga buganda mm. okutandika okuzimba ebirowoozo by'okussaayo ebina by'obufuzi mm. ebigenda okuba nga biri anti buganda mm. nonti pro buganda 14 mm. march 193 mm. mm. ebirowoozo by'omuzungu nga bigamba bitya mm. nti ekigambo kino kitusembezzaayo nga bunyolo emaze okutwegattako abantu bali tebasobola kuwuliziganya na bano ne baba mu ddiba lyerimu hmm. wabula tubateerewo ebibiina by'ebyobufuzi mwe bagenda okuyita nga tusoose n'abayivu abe tugenda okussaamu engalo yaffe onfuna bulungi march 14 hmm. 93 era olukiiko olwo baalutuuza essaawa munana mpaka essaawa kkumi n'emu ez'akawungeezi gwandaba ebigambo ebyali mu lukiiko luli hmm. nebyo byebajjamu kwagala okuteekateeka eggwanga uganda hmm. okulijja mu ngalo z'ekigambo buganda hmm. kubanga era bo bagenda okutandika interest yokuteekawo ekigambo uganda mm. buganda yaliwo eri era nebategeera nti bayinza kubanga tuleeta abantu bona tubakkata eri naye bano okusobola okuyunifayinga tetusobola bateekamu kabaka omu yadde prime minister nga tusobosozi basomesa bibiina byabufuzi ipod zolaba olwaleero si mpya mm. awaapi byadda byadda <laughs> kubanga ekibiina ekibereberye ddala mu mm. kutandika ku ebyo okutunuulira <clears throat> abagenda okujja 52 unc onfuna bulungi netunuulira dp 954 upc nayo netwegattako mm. n'ebibiina ebirala ebyajja byegattako oluvannyuma lw'envumba eyajja eteekebwayo nga upc ateezali kuva mu unc ofuna bulungi funa onale ka kati botunulira lukumurenda satu mwesa 14 march mm. ebigambe byatesezibwawo byebyakube kubye bina byebyobufuzi ebitanse mu makuru 15 mwebiri naye nga basose tunulira mm. abaddugavu banasobola ebintu bino basobola okwewanira mu kigambo uganda kino nga batunulira lebba party bweri mu bungereza bwe yali akutisaizinga n'abakyala okutegeeza nti enfuga yo mm. ey'omutegwanidde nga waliwo ebintu ebikwatagana mu social life ebitatuukirizibwa kwe kujja kwekibiina kya labor party buli asome ku social waka mm. asobola okutegeera kubanga social waka topic tesinziza mu america esinziza mu bungereza profession eyo mm. yereeta labor party nabwo kityo njagala okukuzzamu okukutegeeza bwe tutandikira mu ntandikwezeza ebibiina nga tubiyingiramu muzungu atandisa otuteekerateekera mm. bagenda kubeberamu batya yasooka kudedekereza bayivu nti mulaba eggwanga liri eryabaganda liri hmm. wakyaliwo entekatyoli tuyinza tutandika bibiina ne tubissa mubika ebiriwo ab'ebika ne batwala ebibiina ebyo nti kikulu okuyingira wa ssaabasajja kabaka mu lukiiko lw'emmengo olw'abakopi bagenda kitunamu nga tekijja kukola buli ajja ndi wakobe ndi wafumbe ndi waki kintabule kibeera muli okusinza kukusima kwabakope babasiimye okulonda oyo agenda okuyinga mu lukiiko omunava katikkiro asavinga obuganda ofuna bulungi ebibiina ebyo nebigaana mu buganda nebagaa ntitulina bizimbi ekigambo uganda kino ekyasema mumwaka 1333 bwe tuzize tutambula ipad zezo zajja zitula mu bibiina ebyo ebyenjawulo mm. tugenda kukola tutya mwe interest ya mutuba tuzimbe bibina tutekawo manifesto tutekawo constitution tutekawo nenchiko ezitambulya mu haira ke yobuwereza executive nokusembe mu councils eza wansi omuzungu ayigiriza omuddugavu bute bine bubibeerawo nga sinzida kuleba pate omufuna bulungi kakati bwe tuzize tutambula bwe tutyo mm. twagenda otutuuka mu bwetwaze bw'olukumwenda mwenkaaga mwebiri ng'ebibiina bino tutegeera bwongo bwabyo tubizimba tubijjawa okukakasa nti ekibina tukitaddewo era bwe tuba tukiteekawo tukijjawa kigoberera ki natandika ekibiina mu buganda nina kitandika kitunuulidde ki what are the key points eziteekeddwa okubaawo nga pin pointed okukakasa nti ebyo tugoberera abasigadde bayingire nga bategedde ki kyetugenderawo enteekateeka yabula mm. obuganda tebutegeerangako bibiina likewise uganda temanyi bibiina uwa wabula bayivu mm. abatamanyi kye beetisse mu lugero lwangu ennyo mm. twasoma ku lwa wakayima ne wakibe mm. wakayima yasala mwana gwa wakibe okutwala ku bukonga ennyama y'okugjayo omukyala naye ate yetikka ebibbo yali wakibe bwe hmm. batuukawo mbababuuza nti muddawa nti tuddeyo ku buko hmm. era tugenda kwanja okugjako yo atamanyi kye yeetisse hmm. ng'akudaalira wakayima wakibe wa eh. atamanyi kyekozeeki ne bannabyabufuzi abali mu ggwanga uganda hmm. mbalabira mm. ddala nga bawakibe batategera bebeetese mu nkola y'ebibiina kubanga mm. bayivu ekyo kimu eddiini bagitegedde mm. ekyokusatu balina obuwangwa ekibalemya otutegeera ebibiina bino okuba n'omusingi ogutegerekeka kisinziirawo ne tuba mu kweruma navudde mu kino nayingidde mu kiri ngaalinga ayingirira amawooteri oba amabaala navudde mukiri nawe ate kati ndi mukino mm. ki ekibaluma ekibaletedde ku lubeera ku lukuusi obutategeera nsibuko yammwe fast omuzungu kyataabagamba kubanga interest ye mm. yali agenest buganda sovereignty okuyimirirawo as a tribe sovereignity kyobaola bwegenda ku paalamenti ebika bye baateekako ebistatus ekkumi n'essatu hmm. buli kika baakiteekako mu buwangwa bwakyo naye ate obunye tetwasinza mu buwangwa bwokukola bibiina bya byabufuzi twali tugoberera ki magezi ge tutalinaako bumanyi kusinziza kuffe bwe tufaanagana kaakati ipad zebina ezo zaatuulanga zikube buganda ate nga balwanyisa bo bennyini abaganda bakube eggwanga lyabwe ofuna bulungi dwaki ebibiina tebisoboka era nga tebisobodde kuwangala mu ggwanga uganda dwa hmm. ntandika yalwo ne genesis nteri ku mulamu oguzimba kigambo uganda yadde states 13 mwe tutudde wabula ebibiina byebyobufuzi byafuuka byanakigwanyiza abeegwanyiza okufaanaganako ne hairaka ey'obukulembeze obwennono bwe tulina mu states 13 eyo entego era gye yagwa hmm. kyovula nti ojja ssanga omuyivu hmm. nga yeetuumye amannya mukaaga eganda eriryalireseeyo era nolinoga nti gwovaawa onfuna <laughs> abo betulina abadde mu bibiina byebyobufuzi abalinga boolaba kituyita wakibe eyetika kyataategeera so nga yetise mwana gwe kakati mu nkola yaffe bwe tuzize tutambula mu mpeera z'ebyobufuzi political rangozi zonna okuva mu nkaaga mu ebiri z'olaba keezi ze zitambula ipad ze baatuuzanga zaabulwangamu okugattagana likewise ne kinana mu gumu kyena mukaaga bwekomyewo genesis gye batadde mu bbiri etaano era ebibiina biganya okugattagana lwa nsonga egi temuliimu makulu gagatta muntu naggwanga lye kyekyokka elementi weeri mm. buli kibiina kyonna kakibe kya nuupu mm. ddayo mm. okyetegereze tekinnaba mu nsonga yonna egatta ggwanga lino nabantu balituddemu mu ntegera yaabwe ne sfeya zaabwe ez'obuwangwa oyagala tulazaawa tufuula muzungu <laughs> mulasya mu kyayina mm. ani so nga ate enkola z'ebibiina ezijja mm. omusingi guzijja ku nneeyisa ya ggwanga lyammwe na buwangwa bwammwe mm. kyekikyabakuba interest zaabwe za kiyivu mm. so si zaabakopi batudde wansi Echigeza... Eh, interest zaabwe mulyo mm. so sigezaako kugamba tujja tuteeggwanga n'abantu abali tuddemu mm. e mulyo gwentegeeza gweguliwa mm. okwegwanyiza okugjawo obwakabaka mwe tuva ate ffe kennyini mm. bo babeere nga bebali representative baabakabaka abo ekyo kyonkolayo mu nnya lya katonda mm. bayibuli esoma ebigambo ebirungi negamba nti okujja kwa kristo tekwajja kujjawo mawanga mm. nedda kyovula nti kyetugamba ebigambo bino nti najja kulongoosa nakunyweza ebyo ebyabo abaatukulembera bw'osoma bayibuli okuva eddala mu ntandikwa yo mpaka gyesemba mm. tusoma buwangwa bwa buyudaaya tetusomangako political parties zigiramu bannabbi tetusomangako ku political parties zogera ddiini nedda tusinze mbuwango mutujja democracy ne republicanism bano kyebeesibyemu ate nga kiri affe n'obuwangwa bwaffe ebyo si byaffe ebinalo byobufuzi bwetutegeera kukwata federal system kugita buli ggwanga lyetereeza ddyo lyedirisalawo lyo likenyini okeera nkya nti nga buganda tulina sovereignty yaffe n'obuyinza bwaffe ffe tutunula bwe tugabanya yenna anajja ku bwakatikkiro atunuuliremu administration ey'obuweereza musobola okussaawo enkola y'ebibiina egenda okuleeta ekyo nga tudadalikanira eri mu yeye gwobukopi so ssaate kulya lololulangira nelaŋgonakyo ne bakola ekyo mhm. westnairo ne mumadi ne bakola kyekimu mhm. bakalamojja mukoze kyekimu mhm. bunyolo kyekyo toolo isitaani nekigezi fenna netuba mu aria yemu ebina byofuzi nga biyingira mu jurisdiction ya buwangwa obwo byonaosanga ebuganda oyinza butabisanga bunyolo bwe batebyagadde ekikyabuzabuzizza eggwanga uganda be bakanudde amaaso nga beeyisa abayivu n'okutegera kw'amateeka ennyo ne batatunuulira buwangwa bwabwe nono mpisa na lulimi ne bukeera enkya nti nsome ennyo njogera luzungu n'ojjawo esimbawo ngaoyagala kalu n'okwogera mu luganda mu jizikini gy'oli nojja ng'oli muyivu nnyo noyogera lunyolo mu jusikitioni ya lunyolo lwaki si luzungu lwe luliyo amakulu nti luno lulimi luwambe olwaleero bwoba osobola okuddayo mu ntegera noga nti nina okunoonyaaka lumu lulimi lwange amakulu nebyogenda okukola bitekeddwa kubanga byogera ekyo kyotegeeza ekibabuuza kyeki buli oli omu buyala butategeera byakukola hmm. nakuwabulibwa kaakati tutandike ne bbiri etaano hmm. nga tuvudde mu biography y'ebibiina biri mm. kubanga byali biwerawo n'ebibiina kkumi na bisatu njogeddeko ebibiina bisatu system y'okutunula ebibiina bwebize bitambula by then mu nkola enkade nga tunaegita mu bwebutwaze byali biwera ebibiina mwenda lwaki olwali tugenda mu bibiina ebigenda mu kinaana amakulu mu kyo birina kiki kyebizze nakyo buli omu agenda kukola kika kya bibiina nga bwe tulina ebikaatano mu omukaaga buli gwe kyowulidde n'empulirayo mm. Mm. ziriyezibalemesezokutegeera nti eggwanga uganda tiryetaaga ebyo dwaki tuli negative kweki tugoberera ebitekeddwa tutekebwa mubirese mumaaso ate mutunudde emabega gyemuli gyemuvudde mutandise kwesiiga tosi amakulu mukyo mm. njaka kudayo kutegeza bana Uganda kuba issue teri specifically ku Buganda liku Uganda yawamu is a state se 13 zitutambuliramu okujja kwenkole yebibina bwekuzze kuvujja olwe tunulira constitution ya 1995 as it is amended mm. ennyonyola mu 1225 nti mm. twate bibina nobukulembeze obwebwa mu president oba mu hierarchy zonna okuva ku lc 1 buweebwa kibiina ekiba kitutta obuyinza obwo nfuna bulungi olwaleero tobanja museveni ate etteeka likugamba nti obanja nrm ye hairak entuufu hmm. onfuna bulungi kubanga obuyinza tubiwa kibiina tetukiwa personality lyetteeka hmm. bwe liri nabwe kityo bana bonna abakaayana nga baagala obuyinza obwo twatunuulira nti bwe twajja mu kinana mugumu kinana mukaaga ne tuyingidde olutalo lwatwala emyaka etaano enzikiriziganya ze twatandika nazo ezo gamba nti tuteddewo 10 points program ze twafuluma nazo mm. ezo bwe zaafa buli kimu kyali drailed n'ebina byebyobufuzi byasigala biri drailed kubanga genesis yabyo okuva mu mwaka olukenda mu ataano mu ebiri hmm. byonna byali agenest ate ekyatuyingiza mu nsiko ekyaleeta akabasa ekikulu kyali ki osobola okimbulira museveni okugenda mu nsiko gamba kimmeze kimmeze njagala kukuzzaayo olutambi olutegeere nti we twayingira mu bwetwaze nga tewali bwetegefu hmm. oba teyaleeta ensasage zonna kutankula gwanga buganda kakati obadde okyali kwobote mm. ngaoŋŋamba nti no yaviirako akabasa eggwanga uganda lyonna okufuna ensasa gena otutuuka we tutuuse mm. teri kintu kyaleeta buzibu mm. nga nkaaga musanvu obote kutambala ggwanga lyali literedde mm. ng'ate waliwo n'endagaano ezaakolebwa mm. ezalina otutuukizibwaku ebyo twateekeddwa okukola 55 buli omu endagaano eyo yamuluma mm. era neemusiiwa nnyo buli mukulembeze ajja mm. kaabe museveni aliko endagaano eyatano muetaano ebasibye ebikya kubanga yasembe mu kulongoosebwa ate bonna tusobola kukwata ku ya lukumi lwenda lwereere n'olekayo eno endagaano ziri musanvu abantu zebatayogera nako tulina eya lukumi lwenda kyenda mwena mm. eyemu lukumi lwenda olwereere nga ise emyaka mukaaga yakubiri mm. mm. tulina order in council lwenda mu ebiri yakusatu tulina lukumu lwenda etaano yakuna hmm. tulina lukumu lwenda musanvu gita forest agreement hmm. yakutaano tulina endagaano gita namirembe agreement ey'omukaaga ey'omusanvu nja gibategeeza mu episode erisembayo yali etegeeza ki hmm. lwaki njireseeyo ekyo kyange naawe andaba naye teryazoogerako naye namirembe agreement eno eri kigambo uganda esiiya omutwe gw'abantu kyekyawaliriza obote okkeera enkya nkisobola kuba prime minisita waape hmm. eggwanga katuli fula edipabuliki kyembuliza bannauganda nti ebinyage hmm. obikomisioninga otya okuba ebituufu buganda byonna byebanja mu propertiesn authority hmm. byonna binyage lwaki mubifuula bituufu nga bidda uganda nemubifuula ebikyamu nga bidda wababyo kakati bwe tuva ku obote nga amaze okuleetaako abasako okudismantolinga buganda 1967 mm. n'atumalawo n'atugaayagaaya kyekiwa omwaganya gw'abano abasigalidde bamusibira mu bwabasijja bw amini 1 amini 2 obote 1 obote 2 bamuseveni bonna kubanga bali abasigadde bannaku 1214 bamyezi esatu myezi mukaaga abo seetaga kwogera bwobwega byabufuzi abo tebaalina impakiti tebalina impact wabula bano batwatwala ku myaka etaano musanvu mm. mm. nenkomawo mu fezi tu myaka mukaaga ne banzijjako noona atutte emyaka makumi asatu muetaano olwaliro egijjudde mm. tubuuza mukuva mu nkumi bbiri muetaano ebiina byateebwa dwaki ipad zizze zituula nezirekawo ono nga tisobola kusuula ono ebirowoozo byabwe bikyali bito tebiri related ku ggwanga uganda nga bwe litambula n'abantu abalituddemu kyekyo kyokka ekyemisezo ebiina byobufuzi okusigala nga biri sitaaka n'abali mu nrm bo bennyini mm. akawaira akabasibayo kali aka nti ekawaayira akasiba abantu bonna boolaba baganda n'abasigalidde mm. lwa esensi ya butegeevu bwa bwakabaka bwe buganda obukyasibye museveni okuba mu ntebe dwaki mm. nti abasajja bano balinamu entegeera ento batwagazaki kale katukkirize nti museveni gwe wadda ne kabaka mm. naye tunyigiriza olina kyotwagalamu ffe tukulumbe otwejjireko ddala kiki eyo essensi y'obutegevu ekumi bano okuyimirirawo ne museveni okufuna akalu si pasentagi yakwagalibwa mm. lwa ggwanga buganda kuba nti lyayita mu ngalo zo bwe bulikeera enkya ntuga nti no ekimala kimala museveni oba kutenda nti olina emundu you are nowere you are nothing completely sawo kitiibwa namagezi byenkusaba kitiibwa namaki namagezi namagezi Naye okukeera enkya n'ogamba nti Museveni munaona tufuza emyaka asatu mu etaano mugezi nnyo kitawe eyo ntegeera ya bugwago wavu si ggwe magezi go ekyapaana kubanga ate omugezi tafugira kyennyume mu kyennyume omuntu omugezi yatunulya ensonga etambula etya abaffe bino bisalabuta emisango gine okutambula nga bwe kiteekeddwa okutambula ogwe bayite omugezi naye afugira mu kyennyumo ba mugwago wavu tekitegeeza nti olina magezi mangi bukakkamu bwabaganda kyekikyakusibyawo w'oli bw'aba akiwakanya nayogera ensonga ezi akkirize nti ye saabalwanyi mm. age nti okulonda tekukyaliwo na nti nawamba buwambi mm. okulonda nkugjewo awulire bamutenda amaanyi mm. akyatule nti tekukyaliwo namba 2 mm. mwe bajja gyembeera ne bayogera ebyekyana ekito ebitajjansi era ebitazimba ereetawo amakulu nansa agambe element bbiri mu byekwetoola mu kugamba nti buganda teyina buyinza saabanyala ajja kuddayo ate buganda saabasajja kabaka bino bunaayogera ku nsonga y'ebyobufuzi anaakwatibwanga ate buganda ensonga z'ettaka emairo gavumenti egenda ditwala ebyo byonna omala biseera mm. yogera ekigambo eki nti obwakabaka mu ggwanga uganda buvuddewo ndayira mu linnya lya katonda tasobola kuva wootudde wangi tasobola ebyobufuzi sigwa mu bigwe saagala mwerogoze nti mulina maanyi nga temukulembeseza magezi abwe tabisobola tasobola kuva gyatudde kubanga ye kenyini aba alangiridde olutalo lugamba nti abaaye munwanyise enveewo neekooye dokita olwabaguddewo kale mu kiki ebibiina by'ebufuzi bizze bitambula obujagalavu obubadde bubiri mu nibatanina bakuzuula kiki ekibiremye okuba nga biri sitaaka nga tebikyuka okuva mu bbiri etaano bwebaabita ng'ate otundira embaye gwaffe w'emabega okuva ku oboti wa disimantolinga eggwanga lino obwegendeza bw'abaganda bukyaliwo butunulira agenda osikira ono interesiti yejja naki interesiti yejja naki hmm. ono tuzize naye n'endagaano twazikola omwava 10 points program akatundu nnamamusaaaaaaeregime kiki ekistakingiza ebibiina biri ebitegeevu ng'ate baasoma balina ne balooya obutasobola kubanjiza mu kibiina kino kutegeeza baganda n'abasigadde mu states nti ono yajja tulimbalimba naye bwe tuba twegatta mu ipad yaffe tugenda kukola bino wammanga byebiriwa museveni yabba obwongo bwe yajja mu kinaana mugumu ebibiina ebyaliwo omukaaga byonna yagamba nti sinako gwe seetaaga <laughs> wano tetuzze lwa mwoyo gwa bibiina tuzze mu revolution ekyusa eggwanga lyaffe tutuke tuteekewo enteekateeka abantu baagala kiki naga nti oba oyingira kyanamugumu kyanamumukaaga ekibiina kyo siba ku nkondo wano zze mu revolution kyoba ojasangayo aba dp abasipi baaliyo aba upc baaliyo n'abasigalidde mu lutalo olwo n'abaga nti seetaaga mawanga kyovula nti omunalwanda tetwamutunuliranga kizibu yate talina siteke mu ggwanga uganda twalowooza nti obuddamu bwe twabawa mm. bwe hmm. bagenda okukozesa mu essensi yemu nabasobole okwanukula eggwanga buganda kyova tetwakanyisa museveni tumumanyi mm. munalwanda nti ate akulembera aty olutalo eyatukuba mm. aboliginity yes tukimuwa mm. naye yali mulaŋo kakati ono ate munalwanda mm. tumutwekako tutya obwesige awo uganda buganda yali yasukkawo dda mu ntegeera ekyatufula nation mawanga gali nga ebyo twabimanya dda twagala buweereza butegeevu onfuna bulungi kakati bannaffe bano bwe tuba tutunuulira ensonga eyo gye bateekeddwa okukola yeriwa mu hmm. kwegattaako buna okutuna kwebirina okutambula balina kukola bino wammanga mu hmm. ipadizi zaabwe ezo ez'okwegatta ezitalina makulu ezitawansa bejjemu ekifaananyi kyabamuziba abataano abaakwebwa omukisa okulaba ku njovu gye baali baagala ate yabalemu okutegeera oluvannyuma onfuna bulungi batya oli yagaa nti mazima ddala bwe bamuteeka mu posisoni y'enjovu hmm. baabawa buli omu okutula waatudde eyatula wansi woluuto lwayo bwe yakwata wansi bwe wotega nti bulijjo batenda enjovu nti nnene hmm, bulijjo mupiira bupiira kubanga yakwata luto lwayo lwagira bwenti mm. yaluuza nti kipiira mm. eyali mu pozisioni y'amatu mm. agenda okugakwatako naga ii bannange mm. enjovu yo nonagye batenda bujja lupapula bupapula kubanga amatu magazi mm. eyakwata ku bisambi yagenda nti bulijjo enjovu kiwaji buwaji ofuna bulungi n'abasigalidde bwe batyo naye abasibe abo baakolera wa mistake bwe kuba nti bwe baatula ku kifaananyi kyenjovu hmm. tebaagattaganya birowoozo byabwe oluvannyuma nti gwe wakuttewa bezimbemu ekifaananyi ekyawamu ekitegeera enjovu njaga kukutegeeza ebigambo bino hmm. enjovu gye mukaanira lyeggwanga uganda mm. naye ebibiina byobufuzi byonna ebitudde tebirinaamu bwongo nti bwetuba tugenze mu ipad tulina kujjawo elementi egamba etya nti ebibiina byobufuzi byetugenda okugabana byebiriwa byebitekeddwa tuteeka mu nkola bannayuganda tubibaguze nga tuli ekintu kitya bateekawo musitego okugamba bwe tuwangula nze nga owajema bwenajja okwegattako tutwala ki temugenda kuyitawo museveni ge magezi ge yababba n'agatta ebiina kinanamugumu kinanamukaaga laba bwe tufuluma kinana mugumu kinana mukaaga tufulumya ebweru onfuna bulungi n'abateera ebibiina ebyo naga nti bibiina byonna byiteekeddwa okuba nti byebisalawo n'obuyinza bunaweebwanga kibiina kyeyasooka okukola kyali ekintu eki okujjuliriza kino nti twajja na revolution kyenda munaana aga nti ripooti yoddo kyeberewo nga tulinabakutta bwetwaze oba abantu okuta decentralization oba enfuga ey'abantu okuba nti balonda bulondebwa hmm. tugenda kukola tutya kubanga juke yatandika kyenda mukaaga ate okwesimba kwa madisi kutandika kyenda munaana before kyenda munaana okutaka okulonda bali bamaze okuyisa alipooti yodoki nti abantu beetaaga governance system ya kikaaki ne bavaayo ngaebitundu kyenda munaana ku buli kikumi buganda egambye mm. twagala federo ebitundu nkaaga mubitaano ku buli kikumi bannayuganda basirise esigadde nti atugende ah, mu federo mm. ebitundu basatu mubitaano binampawe ngaoba federo yejja oba si federo fe weetuli mm. n'agenda n'ekyo fe weetuli mm. naye amagezi mu kyo kyali ki kwe kumanya siteeke y'eggwanga n'endowooza y'abantu yali esibiddewa kye twafunamu ekizibu ku museveni yajja kyennyume n'atwala kiri ng'amaze otutegere obwongo na butya bwagenda okunyigiriza ng'ategedde abantu baagala kiriwa kye kyalimu ansa kubanga abaganda webamulemerakoko kennyini okuba nkyamusiiwa mm. n'addamu n'atuma omulamuzi ssempeebwa nti ddayo wetegeze odochi yewandiko odochi ne bamu sempebwa ne bamugoba kato tawana mm. e yatwala biri yalitwala wa master mulala nona atwala bino yatwala atwala wa mtu mulala mm. mugenda omutegeze mm. nti odochi yasibagirako mm. fenna ko tuyimiride to tumalia bisera nadeo na chimutegeza ebanga lina hmm. mu 7 azatufuga derailed mm. na yenga atama kulu mu chama nyigwanga chiche lyetaga echamu misecho gwenange butuba tuli mu episode dwaki twesiabanalwanda mm. lwetegera nti yatesobola tuwa federo lwa nsonga eki nti eggwanga lyabanalwanda terina siteeke wano bwatuta tebalina bwe bagenda kutuula tebaba tebaliiwo mm. bwe tebaliiwo bwe yajja okunoonya obuddamu ate gwewafuusa ah, esinyinimu eh, okajjala ate otya kale muki ebina byebyobufuzi hmm. nabi nebizimba ipad ezawamu hmm. bisooke bidde bitunule gavenance kyegwana eggwanga uganda n'abantu abalituddemu bwe tuba tukola ipad ebibiina byaffe tubizimbe nga biri ekintu kimu tebigenda kuddamu kunaabuka nti ate bwe kibiina kiddeyo bakwate constitution ya fulmenge eri eji um. bakwate manifest egendo tambula mugwanga uganda ngesome kintu eki nga yebulungudde ku system egamba we are federal system jetunoonya hmm. kubanga bino byonna tubirabe nenkola byokuva mukaga mu ebiri wetwefuze hmm. ebina byobufuzi bigezezzaako tewali ggwanga werikyukidde tewali era tuyinza gomba hmm. kino nkirimu lwa siteeke ya kintu eki Chim. baganda be balwana n'okuzzako obwakabaka ekyo kimu mm. namba t ke kanyinga akagamba nti mu byobufuzi ofa mu biri etaano tuwa kibiina nonti personality ekibiina ekyo bwe kinalonda nga omukulembeze wakyo anasobola okujja okusimba kuba pulezidenti bw'anaawangulanga obuyinza obunaddiranga ekibiina kyovula nti olukiiko lwa neeke ne seeke mm. birina enkizo nnene eh. mu ggwanga uganda ontegedde bulungi kale mu kino mm. basoke baddemu beetuza emyoyo gyabwe baba tukola ipad ne bamunaggulawo ebibiina nga bigenda mu bibiina bikumi bibiri bijja kubeerawo birakire nga tebisobola kupasuwinga kigolo za zaabyo kulwensonga goolo ziziteekeddwa kuba mu bibiina ebyo goolo zisoma bya bufuzi ebyensikirano ebyennono buli ggwanga kwetegeera kye tuyita federal system hmm. unity in diversity mm. tetubeerawo tutya mu mawanga ag'enjawulo nga tuli mu kigambo uganda naye nga buli ggwanga lina okulyefuga lyokka nga bulaba federal state mm. eya america bwolaba federal state eya nigeria mufuna bulungi mm. zaawukana naffe tuzimbe yaffe federal state eyogera ku monakizimu tulekawo kiki kiki ekiteekeddwa okutwalibwa tugambe nti obuyinza tubugabanye nga tugenze mu federal system nti ye gavumenti eyawakati tegenda kuvaawo yadde okusiimuuka eneesigaza biriwa nti esigaza amagye gakuumi esigaze poliisi ebabikuumi esigaze kyetuyita judiciary egikuumi esigaze okusolooza kw'omusolo ekusigale mu yo eryoka ekwate sente ezo ezigabanye mu keeka emala okusinza ku siteeke ya buli ggwanga n'ebisigalidde au tulina okutandikira ne bubukeere nkyaggwe n'ontegeeza nti eggwanga uganda mm. era ba ipad zegasse mm. eyo peoples sima bikoze bitya bagiyita batya uh, nalabye mukulu waffe uh, bamuyita the man eh, ken cham ebbanga lyabeeredde mu kibiina kya sipi ng'asikira ba ike muliira abakitandikawo mm. kujja okubanga weekiri ye n'akisanga n'akiruma conservative party ekyajimmya obululu hmm. yali ennyonnyola kigambo nti tukuuma obuwangwa bwaffe ne kasita mwabulamu ekigambo tukkiriza mu nkola eya federal system kyalaga nti nabali ebigendera byabwe byali byogera kirala hmm. kwegwanyiza kwa buyivu hmm. kwegwanyiza kwaki kwa buyivu naye tekyali gamba nti eggwanga baali balyagala Hmm. kyova olaba nti tannaba kwegatta ku bwakabaka buli yesu asobola okuba nga ayagala kabaka we naye toyinza kukeera nkya noŋŋamba nti onoomala kufuna olyoka onzijukire aa ah, sibo tyo tutambula tugamba nti ebirowoozo bwetugattagana nabyo bitya hmm. tuleke tuyingire mu kintu nga naawe okitegedde ate awe wali amagezi kale mu kyo hmm. ne munaggulawo ebiina nga bigenda kuwera bimeka besi jono ayina enkizo oba oba akaddiye awedde kumpagala saagala nnyo nyingire mu personali zaakujereegerera mm. neegwe kennyini naawe embavu oba ozitegedde mm. andaba okujja kwa interest yabesi gye kyasuula kino mm. bajja na mutego gwa 50 years plan kufuga abaganda kyemutaategererawo hey. Eh. eno gwali musuguva mu ssasa wali mm. gwe fubutuka weetoloole badume besi gye mutabani wa mu 7 ddala 911 tayinza na kumwegaana Wazi. Ebibina byobufuzi mutegere ebyobufuzi bagundi mbitegere. Oti yajja lwa mugendo wa gun to choose mm. era yajja ku opposition yajja kuwewula baganda basobola kuvaayo kuvuganya ekintu kisigala kitya mu ffe nga tuzimbye opposition party government okusobola okuyimirirawo eyaffe eyabannalwanda naye ate weewunyo na aborigini mukiga bakozesa boba native ngaabafuga ate mulala wabirewo okutegeerawo tewali Te kyeggambye nti bukyaliwo era mujja bisanga nga bwe tulina dikoiza museveni otuteekawo opposition noyogera enjogera bbiri ogenda nti ate gundi yagenze yabadde wagundi ebbanga yonna bamuwadde omulimu egindi ate yakola egindi bwoba bwakedde bukezi noga nti twakikoze bwe tutyo abaffe we yaba yagenze talina kusalawo kukwe nti ddala kyengobeera kyekino tulinda beti kamya yali wa kibiina ki eh, federal alliance yali agoberera ki webale nnyo mm. lwaki alimu enaalemu principal zaafa n'abali bakibagira bagwayo ebina byobufuzi byobitya alinamu ebyagadibenga lye byonna ebigenda okugjawo ekyo kiri ekintu kimu hmm. principal zetwakulembeza emmeka tegeera eggwanga lyo hmm. n'obufu bwalyo ekyokubiri manya ky abantu abalituddemu kyebeetaaga byebyo <coughs> ekitegeeza bano naye banakola bitya nga tebamaze tunoonya abantu byebeetaaga nebalibakwita kootakoota mugaalumonde mm. Museveni okuwangaalawo mm. bugumikiza bwa Buganda so si bukozi nti alina kyakoze nedda mm. bwe tuba tunonyemba purezidenti abawangadde ebbanga ddene ng'ate ba failures mm. oyo akyakulembedde mu ggwanga uganda kuba tunafunawo purezidenti yenna awangadde emyaka gyafuze naye ate obaonoonya mu ba failures mm. akwata kisookera ddala mu ba failures much as system weteredwa kisobola okugoberera mm. ne system ateteri wase kutwala gwanga mu maaso kubanga system eriwo amanyi mwe batunyigiririza nagenda okuddawo mwagenda okuyita wajja abasasule busasuzi tuliko maddi okubeera mu ntalo ez'amawanga agenda okujja muganda yennayo yajja kujjagiza ne interest yes bwekwatabawo kuteesa kwakuteekawo bukulembeze butunuulirwa mm. nga bwansibo ajja kuba ayagala kwesasuza abanozana abadismantulinga obwakabaka bwaffe namba t mm. ono mutabani wobote museveni naye yesasuza ate banalwanda n'oyo bw'alivaako omuganda bwe kiriddemu isitaani nabo atajja kwesasuza bano mwafuga hmm. obwedda naffe tulina okulyako nammwe mugende entalo z'amawanga tezigenda kugwa okugjako ekigambo eki federal system buli ggwanga libeere gye liri gavumenti bwekuŋŋaanya emisolo gigabanyizibwa okusinziza ku siteeke gye giva teri ajja kujja ng'ava mu eastern akayanire bya buganda it will be impossible tewaba kale kyekyo muzikuwanna maama mm. bana online media mm. uganda amannya nja kusigala mutabani w'olutabaalo jakano samani nadduli mm. njagala okukutegeeza nti ndirooya ndi psychologist ajjanjaba obulemu obuliko obwongo obuliko obulemu namejjalinga mu psychiatrico ate era ndi social worker eddiguli embereberye gye nasomerawamu ne psychology concurrently zonna nezifunamu first class ofaayo ki nze nyumirwa ajja ku disputinga nti oh, ah, paga tebaasoma gavumenti ya museveni eno yawayiriza kitange mabega kaawo nebaga nti owekitiibwa nadduli teyasoma ate mukwabako omusango okugamba nti emyaka 10 ejaso ko yali afuga yali awayo biwandiko ki mm. tidabi ali authentic mm. ate omulamuzi omusangwe batu alogwali gogera nti teyasoma mm. ate ku apiru basala musango mulala mbwate yatuse bitwandiko bileti byali bikwataganira mm. we bibiri kale mukyo na kitunulira mu nsonga eyo mm. ne manti banina Uganda Butu batu chaine myo jokuwala nagana mu mawanga mm. obutakkiriza buyivu na butegevu bwabannaffe basigalidde ono yabakubanga empiso nga tayenga mumbwa onfuna bulungi mm. si banankole mm. tokiteeka mu banankole mm. bannalwanda abafuga museveni si munankole nkikuddiramu abanalwanda abafuga abagwira omunankole aborigini ddayo osoma ebyafaayo bya buganda obitegeere hmm. omukwano gwe basa ne ssekabaka mbaguta yatuuka n'okuwa ekitundu mu ankole naga nti abaganda olwokusengawo obungi ekyo ekitundu nkigasse ku buganda abanankole abamu abagwagowavu hmm. abeegasse n'ono hmm. omunalwanda ate ebabonyabonyesa bali abasigalidde naye abanankole balina enjawulo nnene ku Museveni afuga omunalwanda era ne bobo batunuulidde n'emirimu gyajjaabawa mhm. banalwanda be bali mu hairake si banankole batona banankole we bali nabo si bangi ekyo kitegeere kijje ku nze mbasiibudde gundi eri tonnagyogera eriwa ah, youtube chano yaffe eno youtube chano mm. chano 56 mm. wandika ekigambo chano mu luzungu mm. nechigambo 50 in word mm. six ojigatteko in word kuliko chikafana nyikoba eh? ogundi eh? yokala yo hii bojiteka on channel 56 mm. tsoka ne word mm. channel mm. ozeko 50 in figure mm. six in word mm. channel 56 mm. eyo gira buwangwa na nono yoka musese 13 no buwangwa bonno bwetolo dem mm. buwangwa 10 12 mu mutwe mm. seta kudde kutuna mu kitabo kubbo wabula tujja kusomesa okutunula bwekyo tudde tulabe sode ejja kunyumira gyenjo kuwulizaako eriwa eriwa yani wandaba njesunzetoseke asijja ah, kuseka ng'ebinasesa bingi ate nga basigalidde babitunulira ng'ebyokusaaga naye ensi bwebadde etambula bishop kivengere muyivu nnyo mm. yavaamu statement mm. ng'asiza mu western region 1961 naga nti kyannaku ate era nga kyewuunyisa hmm. ne tutunuulira abaana abaali mu bibiina nga bajja bali shapu era ngaabagezi okukamala hmm. okuzaama era n'omusomesa yafanga nnyo okutunuulira eggwanga eririjja nga litunuulira mu baana abo nfuna bulungi naye ate gye ntuuse n'okufuna ku experiensi hmm. kinneewunsiza amaanyi ga katonda nga ganjawulo be baatwalanga nga bakulubeesa bukulubeesa olwaleero abaali abagezi mo ate be bagula enzigi zaabo abaali ababuyabuya katonda bankuumire <laughs> ebigambo bya honalego ebigambo bya honalego baneeri tebigwa malojja ate tugenda kumweyongera omulundi ogunaddako singa naaba atukkiriza nina episode gyenjagala omubuuza naye kyemmanyi nja kuvuga nve gyenva then nzi gyenjimubuuze hmm. ah, episode eyo Ah, njya gimubuza sijja gimugamba kati naye kyemmanyi ah, mbagala nnyo mwenna abawangalira ah, waliwo abali e masaka waliwo omusajja yankubidde ali ekitundu bakiyita oba bunjaku bunjaku oba kisangibwawa hmm. bunjaku yaŋŋambye akwagala nnyo waliwo abali e denmark waliwo abaagala otutwale canada waliwo omukyala ali canada yaŋŋambye ayagala omwaka ogujja mu makati awo hmm. atutwale canada nkoleyoki anti oli mumanyise ebintu byo kati baagala wali nga oli akulabakoawo ngebanga conference hey. Eh. conference nungi mm. ne munabyabufuzi yenna gyali mm. omulembe omuseveni guno gweraliikiriza nnyo bannabyabufuzi ne tuba nga tuli sitaaka mu birowoozo kituufu omuntu asobola okukuyita edenmark oba ensi yonna gy'aba asinziddemu ku lw'okwagala mm. n'olemesebwa lwa kintu kimu mm. ampite mm. siisangeyo mu sevenism nga akatwa tajja kakuwera wano akakuteezereza eri nontonre that eri tobaako na bufuge kwetwala owakyadde woolya tojja kugaana kulya tikyetagisa mu microfone woolya ani agenda okukusuza Mm. kale mukyo mwaba batuyita nekyo batusaasire mukyo mm. nti bujjako era enkyakuyite era agambe kino bwe tukwagala nnyo abakutuuseeko obuzibu kale mukujja kwaffe kuteekeka okuba nga muprocedi era nga mm. etegereka weeri n'okuba nti omaze okukeera enkyanoga nti ŋŋenda denmark naye ompitidde mu capacity nti nkuisenga munnabyabufuzi so si mukwano gwo nitumanya nti nkiranze nti ngenze wagundi yengendo sinkaganira naye abwengendo okuba nabo bebano mm. nemanya nti akatwa onna wenkalira bamanyi bo bagenda okusonga mm. nebyajangu nga friendshood mm. apana kale mukyo munasonywa kwekyerwa okuba n'endowooza eyo mm. olwa museveni nti obutwate bukyalina gwe butaliza nazze mu maaso gange mmala kumwaza ozzengaani bitambula bitya tebakugule mm. Samwiri mhm. yaleta ekigambo kitutte balokole kibakwesa ejinje eh. lyo muwendo mm. kubanga ekigambo Ebenezer kitegeeza ejinje lyaki lyo muwendo naye bali entawu zimulemedde zaawo kwakati waba Filisuti n'aba Yudaya mm. yafukamira waggulu ku lusozi n'asaba Katonda nti empanja go zino nkusaba nti olutalo nti lusala okuva eno ne ludda mu bamawanga eno mm. kubanga lunnemeredde hmm. abafirisuuti olusozi lwabalema okulinnya okusala okujja okukwatagana n'abayudaaya hmm. n'abayudaaya lwabalema hmm. bwe yafukamira wansi yaga nti yenna anaabanga ejjinja ery'omuwendo omugongo gwe tegubengako price tag kyategeeza kyeki osigala mu humanity ya buntu bannaffe balina price tag nti bwolaba jakana sulemaani naddoli oyazitiwa miliyoni asatu bwogamuwa oba omaze omuterebula omukozesa kyoyagala bagundi sirina price tag Ekiri. Kale mu kyo ate neewala ate abalina price tag bagwamu. Nyinza okuba sigirina mm. ate nengwa mwalina price tag ku mugongo gwe. Katonda bankumire bannaabe. <laughs> bale tuddingane mulundi oguddako abali ah, ku online media z Uganda abatulabira ku media z Uganda fresh media Uganda ya muganda wangoyo asenoga ah, kalimu cameraman wange asako ah, n'abatulabira ku channels endala mbagala nnyo mbagala ddala tusigale bane nga tuli mu struggle uh, tusigale nga tuli mu struggle sigambe aziri struggle walo struggle ah, nga gwe oyagala fees z'abaana yeyo struggle walo struggle uh, gwe ngoyagala kuba bulungi yeyo struggle walo struggle struggle nyingi tetwagala tugambe nti twekubira struggle nti oli oliye alina ekintu kyekyagoberera nti eyo ye struggle ya buli muntu alina struggle ye nga ye struggle ye gyayagala okubaako nga bwali tusingagane omulundi oguddako nze kiti omutumba derik omusajja eyeddira emmere geza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu wakalira n'assaayo ebirowoozo bye ebitali mukakibwa yeddokere nkyokugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious ku lw'ensonga nti eggwanga tuliwomba mu katonda tuyinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obula kikumi kumi na kamu kikumi kumi na bubiri obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuwulizi omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinziira ku online medias uganda Thank you.